Look at all you people out here on a Saturday morning. Olha todos vocês aqui num sábado de manhã. I think someone loves Jesus around here. Eu acho que tem alguém aqui que ama Jesus mesmo. Yeah! Well, let's stand up. Vamos todos ficar em pé. So we can pray together. Para que possamos orar juntos. And really believe God. E realmente crer em Deus. That he speaks to us today. Que ele fale conosco hoje. You know, I I I just I got up. Sabe, eu levantei hoje. E normalmente o Espírito Santo põe uma mensagem em meu coração. Really morning, e, mas eu realmente senti essa manhã que eu tenho que falar com vocês profeticamente do meu coração. So então isso vai ser divertido. Go a, a gente vai junto agora numa jornada com o Espírito Santo nessa I manhã. I love those kind of services. Eu amo esse tipo de culto. So I'm anxiously looking forward to seeing what he has for então, us today. ansioso esperando aquilo que ele tem para nós hoje. So let's pray então vamos orar. And believe God changes us. E crer que Deus nos transforme. You know, it's amazing. Sabe, é maravilhoso. How the Holy Spirit does this. O, é quando o Espírito Santo faz isso. You walk into a service. Você entra num culto. And if he really moves. E se ele e se realmente ele se move. You leave changed. E ele e você é transformado. Sometimes you can explain às vezes você consegue explicar. Às vezes não consegue. A gente vai crer que a gente vai ser transformado para sempre hoje. Amen. Amém? Heavenly Father, Pai celestial, in the name of Jesus, no nome de Jesus, thank you for Brazil. Obrigado pelo Brasil. Lord, you love Brazil. Senhor, tu amas o Brasil. You love Curitiba. Senhor, tu amas Curitiba. And so, Lord, I'm asking today. Então, Pai, eu te peço hoje that you would invade this sanctuary que o Senhor invada esse santuário mais uma vez. Holy Spirit, you can do whatever you want to do. Espírito Santo, faça aquilo que quiseres fazer. I declare. Eu declaro. You are Lord in this auditorium. Tu és o Senhor nesse auditório. Do what you love to do the most. Faça aquilo que tu mais amas fazer. Reveal our Lord Jesus Christ. Revele o nosso Senhor Jesus Cristo. Like de uma forma que ainda não o conhecíamos Strengthen antes. Us Strengthen nos fortaleça. If necessary, bring correction. Se necessário, nos traz correção. So that we can more effectively serve Jesus. Para que possamos servir Jesus de maneira mais eficaz. That we can more effectively love Jesus. Que de maneira mais eficaz possamos amar Jesus. Fill us today. Encha-nos hoje. Change us today. Nos transforme From hoje. Glory to glory. De glória em glória. Because I declare. Porque eu declaro. Your kingdom is come. Que o teu reino veio. Your will shall be done. Tua vontade será feita. In here on earth aqui na terra como é no céu. Para isso nós te damos todo louvor, toda glória e toda honra. Em nome de Jesus. E todo mundo que concorde grite. Amém. Dê ele louvor. Dê ele louvor pelo aquilo que ele vai fazer. Amém. Amém. Você pode sentar. Esse é o meu último culto no Brasil nessa tour. É, é até difícil para mim de crer, de acreditar. It's just been such an amazing week. Tem sido uma semana tão maravilhosa. Every time I come back to Brazil, Toda vez que eu volto ao Brasil, I just love the people more and more. eu a cada vez amo mais e mais o povo. You all are amazing. Vocês são maravilhosos. And what God is doing in this nation is so special. E o que Deus está fazendo nessa nação é tão especial. I admire eu admiro your faith a sua fé and your hunger. e a sua fome. It really refreshes me. Realmente isso me renova. I'm not leave Brazil tired. Eu não vou embora do Brasil cansado renovado. Na verdade, eu vou sair daqui renovado por causa da tua fé. So thank you so much. Então muito obrigado. How many of you really received last night? Quantos de vocês realmente receberam ontem à noite? I know I did. Eu sei que eu recebi. It's always refreshing when the Holy Spirit fills an atmosphere. Que é sempre renovador quando o Espírito Santo enche uma atmosfera. So I just want to talk to you from my heart. Então hoje eu só quero falar contigo do meu coração. I, I jotted down some things on, on the way in. Eu, eu anotei algumas coisas na vinda para cá. Just things I felt in my heart to share with you. Coisas que eu, que eu senti no meu coração de compartilhar contigo. I want to talk to you about how you live. Eu quero com, com, falar contigo sobre como você deve viver. You know, Paul said to Timothy. Paulo disse a Timóteo. You have carefully followed my life. Vocês cuidadosamente acompanhou a minha vida, my purpose. meus propósitos. Do you remember that? Você lembra disso? Paul lived with purpose. Paulo vivia com propósitos. I encourage you to live with purpose. Eu quero te encorajar a viver com propósitos. Don't ever get up. Não apenas só acorde say, oh, it's another day. e diga ah, é mais um dia comum. Have purpose. Tenha propósito for your day. No seu dia. Because you will not accomplish porque você não vai conquistar the fruit that God intends you to, o fruto que Deus quer que você conquiste unless you live with purpose. a não ser que você viva com propósito. The world doesn't live with purpose. O mundo não vive com propósito. That's why they're easily drawn away to what their flesh desires. É por isso que eles são facilmente conduzidos para aquilo que a carne deseja. Christians that don't live with purpose Cristãos que não vivem com propósito will be easily drawn to what their flesh desires. facilmente são movidos para aquilo que é o desejo carnal. You have a spirit spirit, se você tem um espírito you live in a soul, e vive numa alma, and, or, excuse me, you have a, you are a spirit, perdão, você é um espírito. You have a soul, que tem uma alma and you live in a body. que mora num corpo. The world, o mundo Has no choice. Não tem escolha. Because their spirit is dead, porque o espírito está morto. They're do whatever their flesh desires. Eles vão querer, eles vão fazer exatamente aquilo que a carne desejar. As a believer, we have a choice. Mas como cristãos nós temos uma escolha. We can live according to our spirit's desire. Nós podemos viver de acordo com o desejo do nosso espírito. Which our spirit is one with Jesus. Que o nosso espírito é um com Jesus. Or we can follow after the desires of our flesh. Ou podemos seguir os desejos da nossa carne. A believer constantly chooses. Um, um cristão constantemente escolhe live in the spirit. Viver no espírito. How do you do that? Como que você faz isso? You strengthen your spirit. Fortalecendo o teu espírito. That's why it is important. É por isso que é importante spend time reading reading your Bible. Gaste tempo lendo sua Bíblia. To read anointed books. Leia livros que são ungidos. To listen to anointed messages. Escute mensagens que são ungidas. Notice I am saying anointed. Perceba que eu estou dizendo ungidas. Because to be honest with you, Porque eu tenho que ser sincero contigo. There are books that Really aren't anointed. Tem livros que realmente não são ungidos. And this is how I know the difference. E assim que eu sei a diferença. When I read a man or a woman's book, quando eu leio um livro de um homem e de uma mulher, that has an anointing on it, que tem uma unção sobre esse livro, Holy Spirit starts talking to me. O Espírito Santo começa a falar comigo. When I read books, quando eu leio livros that don't have an anointing, que não têm unção, my mind gets tired. A minha mente se cansa. There's no life. Não há vida it seems like the ones that are anointed, parece que aqueles que são ungidos, the Holy Spirit just starts taking me on these wonderful journeys as I'm reading. O Espírito Santo me leva nessas jornadas maravilhosas enquanto eu leio. And I'm thinking, e eu estou pensando, I'm getting off the subject. Nossa, eu estou saindo do assunto aqui. No, I'm not. Não, não estou. It's actually the Holy Spirit. Na verdade é o Espírito Santo speaking to me what he wants to. Falando comigo aquilo que ele deseja falar. Quando eu estou ouvindo uma pregação que tem unção, de repente minha mente começa a ir. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh new areas that I've not gone to before. Para novas áreas que eu não tinha ido antes. I think it's my mind. Eu penso que é minha mente. But it's actually the Holy Spirit. Mas na verdade é o Espírito Santo. So learn to recognize the anointing. Então aprenda a reconhecer a unção. It's the anointing that destroys the yoke. Porque é a unção que quebra o jugo. It's the anointing that enhances the gifts of God upon our lives. É a unção que realça os dons de Deus em nossas vidas. So you're going to laugh então você vai rir. Book, mas se eu estou lendo um livro minutes, e, já passa mais de 20 minutos e eu não sinto o Espírito Santo me levando para essas direções maravilhosas, eu deixo o livro de lado. Eu não leio mais. Eu busco por esse tipo de unção. So always remember that. Então sempre lembre isso. So listen. Agora escute. Here's the first point I want to bring. Aqui está o primeiro ponto que eu quero trazer. Live extraordinarily. Viva de maneira extraordinária. Listen to the word extraordinary. Escute a palavra extraordinária. Extraordinary extraordinário. It means to go beyond the normal. Significa ir além do normal. To exceed what is common. Ir acima do que é comum. God has called us as believers. Deus nos chamou enquanto cristãos. To be the head para sermos cabeças e não cauda, above acima e não abaixo. é maravilhoso para mim how many believers é, me, me surpreende quantos cristãos não vivem com essa mentalidade. They allow the world to lead them. Eles per, per, deixam que o mundo os conduza. Think about it. Pense nisso. Head, cabeça, tail cauda. God says we are the head. Deus diz somos cabeça. Why is it Por que então that the church que a igreja allows the world to set the standard of creativity? Permite que o mundo estabeleça o padrão do que é criatividade. We should be the head. Nós temos que ser cabeça. The world should look at believers Na verdade, o mundo devia olhar para os cristãos and say, Where are you getting this creativity from? e dizer de onde você obtém essa criatividade. See, if I'm a public school teacher, Veja, se eu sou um, um, um, um professor de uma escola pública, the other teachers in my high school os outros professores lá na minha escola, should be scratching their heads. eles deviam, na verdade, coçar sua cabeça. Where is he getting this creativity from? Da onde ele tira essa criatividade? I should be teaching eu deveria estar ensinando com such innovative and creative com tamanha criatividade, maneiras inovadoras, que os outros professores iam falar, cara, Da onde ele está tendo essas ideias? Quer saber da onde? Da graça de Deus. Se eu estou no campo da medicina, I should be coming up with new and innovative ways of treating sickness and disease that nobody else has thought of before. Eu deveria estar trazendo novas maneiras inovadoras de tratar doenças que nunca ninguém pensou antes. Why? Because the most creative scientific being in the universe lives on the inside of me. Por quê? Porque o ser mais criativo na ciência vive dentro de mim. Officer, Se eu for um policial, eu deveria estar resolvendo os crimes antes de qualquer outro. Daniel, Se você olhar para Daniel, Daniel, and his four friends, Daniel e seus quatro amigos, friends, seus I'm três sorry. amigos, desculpe. Eles foram tirados desse pequeno país chamado Israel. E foram trazidos para a nação mais poderosa no mundo. Babylon. Babilônia. Some of you may think Alguns de vocês podem pensar America que América like seria como a Babilônia. Really you, no. Para ser honesto realmente contigo, não. Os Estados Unidos é o número 16 no mundo no, no ranking de educação. Babylon a Babilônia was number one in the world in education. era o número um do mundo em educação. They were number one in the world Eles também eram o número um do mundo in economy, em economia, in the military, na, no militarismo, in the arts, nas artes, in, in, in social function. nas funções sociais. not that way. A América não é desse jeito. I mean, this nation, Babylon, Eu quero dizer essa nação Babilônia. was one in the world in all categories. Ela era número um do mundo em todas as categorias. So Daniel and his four friends, então Daniel e seus três amigos. Or three friends. I keep I, saying I four friends. Three already. There was four yeah, of them. Yeah. Eram quatro. Continuo dizendo. They're brought from this little country, Eles são trazidos desse pequeno país into the most powerful nation. E são levados nessa nação mais poderosa. Daniel and his three friends Daniel e seus três amigos start coming up with ideas they had never thought of. começam a vir com ideias que eles nunca haviam pensado They're lá. Getting promoted e eles começam a ser promovidos until they're over all the leaders in Babylon. até que eles estão supervisionando todos os líderes da Babilônia. Daniel is except for the king. E Daniel está acima a não ser do rei, somente do rei. All the leaders, can you imagine what they're thinking in Babylon? Imagina todos os líderes da Babilônia o que, que eles estão pensando. We've been trained A gente foi treinado by the most powerful teachers and leaders in the world. pelos líderes e professores mais poderosos do mundo. The greatest scientists in the world os are here in Babylon. Os grandes cientistas do mundo estão aqui na Babilônia. These guys have come out of this little country. Esses caras vieram desse paizinho. Where are they getting these ideas from? Da onde estão recebendo essas ideias? You know, the king interviewed Daniel and his three friends. Sabe que o rei, o rei até se irritou com seus três amigos. And he said, This is what the king of Babylon said. Isso é o que o rei da Babilônia disse. They're times wiser. Eles são dez vezes ten mais sábios. Times more innovative. Dez, dez vezes mais inovadores. More creative. Mais criativos. Than our best leaders. Do que todo, do que os nossos melhores That's why líderes. They rose to the top. Por isso eles vão para o topo. They were the head. Eles eram cabeça, not the tail. não cauda. Okay, now how does a believer do this? Agora, como que um cristão faz isso? Because Jesus said, Porque Jesus disse of all the human beings born, que de todos os seres humanos nascidos in the history of mankind, na história da humanidade, no one is greater than John the Baptist. ninguém foi maior do que João Batista. Which means John the Baptist was greater than Daniel. Significa dizer que então João Batista foi maior que Daniel. then Jesus said, então Jesus disse, But the least mas o menor no reino do céu será maior do que João. Significa dizer que o menor no reino de Deus será maior do que Daniel. Eu tenho um amigo que ano passado foi estar junto com o Senhor. Mas cerca de 10 anos atrás. He was sharing with me about his life. Ele estava compartilhando comigo sobre sua vida. He said, John, ele disse, ele dizia, John, I was on the design, the senior design team for General Motors automobile. Eu, eu fazia parte da equipe principal de designers da General Motors. And he said, that's a, that's a big, big group. E ele dizia, esse é um grande, grande grupo. A big design team. É um grande time de designers. He said, we're very, very crucial to General Motors. E a gente era muito crucial para General Motors. Because we come up with all the innovation. Porque a gente que vinha com todas as inovações. So our leaders então nossos líderes actually do an analysis on our work every year. Na verdade faziam uma análise de nosso trabalho anualmente. And the analysis consists of this. E a análise, a análise consistia disso. How much do our designs Quanto que os nossos desenhos save the company? Salvaram ou economizaram para a empresa? And how much our designs make the company. E quantos nossos desenhos trouxeram de recurso para a empresa? They add those two figures together. Eles tinham esses dois gráficos juntos. And that's each team member's cost production analysis for the year. Então era análise, análise de cada membro da equipe o quanto que era o custo da produtividade anual. He said, John, I was reading the book of Daniel. E ele disse, João, tava, John, eu estava lendo, lendo o livro de Daniel. And I saw Daniel was times wiser. E eu vi que Daniel era dez vezes mais sábio. More innovative and creative. Mais inovador e criativo. That's Daniel chapter one. Isso é Daniel capítulo 1. Than any of the leaders in Babylon. Do que qualquer outro líder na Babilônia. I, I threw my Bible down on e, the table. Então coloquei minha Bíblia na mesa. God, Deus What is this? O que, é isso? Daniel's under the law. Daniel estava debaixo da lei. I'm under grace. Eu estou debaixo da graça. Eu devia ser 10 vezes melhor do que qualquer outro cara da minha equipe. He said, so I started praying. Então eu comecei a orar, ele disse. He said, Do you know what happened at the end of that year? Ele disse, sabe o que aconteceu no final daquele ano? The number man on the entire senior design team for General Motors. O número 2 de toda essa equipe aí de, de, de elite de designers da GM. His cost production was 35 million dollars. O custo de produtividade dele foi 35 milhões de dólares. In other words, he saved the company and made the company 35 million dollars. Em outras palavras, ele economizou e trouxe de lucro para a empresa 35 milhões de dólares. Said, you know ele falou, sabe qual foi a minha análise de custo produtivo? It was 350 million dollars foi, foi 350 milhões de dólares naquele ano. I was 10 times better than the number two man. Eu fui dez vezes melhor do que o cara que ficou em segundo lugar. Now, does that just happen? Agora isso só aconteceu por acaso? Does, does that just happen just because I'm a Christian? Ou isso aconteceu porque eu sou um cristão? No. Não. I have to believe for it. Antes eu tive que crer nisso. He realized Ele percebeu que a graça de Deus em sua vida was not only to forgive his sins. Não era apenas para perdoar seus pecados. It was not only his salvation. Não era somente sua salvação. It was not only a free gift. Não era somente um dom gratuito. It was God's empowerment on his life. Era a capacitação de Deus sobre sua vida. To go beyond his natural ability. Para ir além sua habilidade natural. So he, see, Paul makes a statement. Então veja, Paulo faz okay, uma afirmação. Let me, let me back up a little more. Deixa eu voltar um pouquinho mais. How many of you know Quantos de vocês sabem that the grace of God que a graça de Deus is his empowerment? é a sua capacitação sobre Be nós? Honest, how many Seja honesto, quantos já sabiam isso? Ok? Ok? Less than half of you. Menos que a metade de vocês aqui. Listen to what God says to the apostle Paul. Escute o que Deus diz através do apóstolo Paulo. My grace a minha graça is all you need. É tudo que tu precisas. For my power Porque o meu poder works best in your human inability. Trabalha melhor na tua inabilidade humana. That's 2 Corinthians Isso 2 é Coríntios 12:9. That is actually God's word to Paul. Na verdade era a palavra de Deus para Paulo. My grace a minha graça is all you need. É tudo que você precisa. For my power. Para ter o meu poder. God refers Deus então refere a sua graça como seu poder. e este poder deu a Paulo a habilidade que ele fosse além da sua habilidade natural. Listen to the Apostle Peter. Escute o apóstolo Pedro. Grace be multiplied to you. Que a graça seja multiplicada a ti. This is 2 Peter chapter 1, 2 Pedro capítulo 1, verse 2, 3 and 4. Versículos 2, 3 e 4. Grace be multiplied to you. Que a graça seja multiplicada a ti. As his divine power. Assim como seu poder divino. <laughs> Peter refers to the grace of God. Pedro se refere à graça de Deus as his divine power. Como se fosse seu poder divino mas se só vemos a graça então como perdão de pecados, A gente nunca vai andar nesse poder divino. Agora escute o que Paulo diz em Efésios. Efésios 3:20, anota aí. He God, ele Deus is able to do. Ele é capaz de fazer exceedingly abundantemente, as, abund, as, excessivamente e abundantemente, acima de tudo que podemos pedir ou pensar. Listen, Escute. Finish the verse. Termine o versículo. According de acordo to the power that works in us. com o poder que em nós opera. Not according to the power that comes periodically from his throne room hum, miraculously. Não de acordo com o poder que vem periodicamente de maneira milagrosa sobre nós. Mas de acordo com o poder que já opera em nós. Que poder é esse? A graça de Deus. He is able. Ele é capaz. Able doesn't mean it's automatic. Capaz não significa dizer que seja automático. It means it has to be appropriated. Significa que ele ainda pode ser apropriado. Romans chapter 5 verse 2. Romanos 5 versículo 2 says this. Diz isso. We have access. Nós temos acesso to the grace of God. A, a graça de Deus through faith. Através da fé. Okay. Hopefully you'll get this. Eu espero que você entenda isso. Let's say my home, Vamos dizer que a minha casa, I have a well. que eu tivesse um poço. And that well provides water for my house. E aquele poço provê água para minha casa. Do you understand that? Do you have that in Brazil? Você entende isso? Tem algumas casas assim no Brasil. Right? Sim. Let's say my well goes dry. Vamos dizer que o poço da minha casa se seque. I have no more water. E eu não tenha mais água. But mas there is this big water line that runs in the front of mas há na, na, frente da minha propriedade essa grande linha de água, esse pequeno ribeiro. And this water line e essa água is hooked up to this massive water tower. Está ligado lá com essa grande caixa de água. And there's millions of gallons of water in that water line. E há milhões de litros de água nessa linha de encanamento de água. What do I do? O que, que eu faço? I hook up my main water pipe eu pego o meu principal cano de água to that water e ligo naquela, line, naquele encanamento. And now my house e agora minha casa has tem acesso to millions of gallons of water. a milhões de litros de água. Então o que eu peguei foi o cano da minha casa, liguei no encanamento principal I want you to see. Eu quero que você veja. Heaven has all the grace you need. No céu há toda a graça que você precisa. To be a light. Para ser uma luz. See, Jesus says you're the light of the world. Jesus diz você é a luz do mundo. He said, "Let men see. Ele diz que os homens possam ver your good works. Os, as tuas boas obras. He didn't say let people hear your good verses ele não, of ele, scripture. Ele não que os homens escutem os seus bons versículos let da escritura. see que os homens vejam that your works que as tuas obras in God. são nascidas em Deus. Okay. So heaven's got Millions of gallons of grace. Então lá no céu há milhões de litros de graça. If I don't hook up to that grace, mas se eu não me conectar a esta graça, I'm only going to be able to live in my own ability. Eu só vou continuar vivendo na minha própria habilidade. My own human natural ability. Na minha habilidade humana natural. But if I tap in to that grace, mas se eu me conectar naquela graça, now I've got the ability agora eu tenho a habilidade para ir além da minha habilidade. What gives me the ability to tap into that grace? O que me dá a habilidade de me conectar àquela graça? Listen to Romans 5:2. Escuta Romanos 5:2. We have access to this grace. Nós temos acesso a esta graça through faith. Através da fé. Faith is the pipeline. Fé é o encanamento that taps into the grace. que nos coloca na graça. What is faith? O que é fé? Simply believing. Simplesmente acreditar. So if I believe, então se eu crer that all grace is, que tudo que a graça é is God's forgiveness. é o perdão de Deus. then I can't tap into its empowerment. Então não dá para me conectar à sua capacitação. Okay, let me let me illustrate this way. Okay, okay deixa eu me ilustrar dessa oh, outra if, maneira. If you get this, your life is going to be changed. Se você entender isso, sua vida vai ser transformada. Okay. How many of you know Jesus died for every person on the earth? Quantos sabem que Jesus morreu para cada pessoa existente no planeta? Porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu único filho. Okay, if you read Peter, se você lê 2 Pedro, chapter 3, capítulo 3, Peter says, Pedro diz, It is God's will porque a vontade de Deus é that every human being on earth que, should come to repentance. que cada ser humano na terra venha ao arrependimento. Paul said to Timothy, Paulo disse a Timóteo God wants, que Deus quer his will, e a vontade dele é every human being is saved. que cada ser humano seja salvo. 1 Timothy chapter 2. 1 Timóteo capítulo 2. The desire of God o desejo de Deus is that every human being is saved. é que cada ser humano seja salvo. Right? Não é isso? Jesus Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Mas Jesus nos diz em Mateus 7 que é assim que vai acabar. The majority of human mankind is going to end up in hell. Que a maioria da humanidade vai acabar no inferno. He said few are going to find the road to life. Eles dizem poucos acharão caminho para a vida. então quando você olha para toda a humanidade da cruz até agora, A maioria da humanidade vai estar tá perdida. Então só não calma aí um minuto, era vontade de Deus que todos fossem salvos. To save every human being. Ele já proveu a graça para salvar cada ser humano. Why is the majority of human beings going to hell? Então por que a maioria dos seres humanos está indo para o inferno? For God so loved porque Deus amou o mundo. que deu seu único filho. para que todo aquele que cresce. quem cresce. quem cresce. seria salvo. Saving grace has been provided for all humanity. Então a graça para a salvação foi provida para toda a humanidade. But it takes us believing in saving grace Mas leva que nós creamos nesta graça salvadora para que it. nós tenhamos acesso a ela. We tap our pipe into that. É como conectar o cano naquilo. Okay, It's God's will então a vontade de Deus é que cada cristão seja o cabeça e não cauda. Em outras palavras, para você se destacar mais do que o mundo. Why aren't all Christians outshining the world? Então por que todos os cristãos se destacam mais do que o mundo? Because we don't believe. E porque não estão, porque não creem. Believe, e se eles não creem, we can't access. não tem acesso. The grace that empowers us a graça que nos capacita to live extraordinarily. a viver de maneira extraordinária. We're gonna get this. Nós vamos entender isso. You can't have anything Não dá para você ter nada from heaven unless you believe. que você que venha do céu a não ser que você creia. Do you ever see Jesus constantly said to people? Você já viu Jesus constantemente dizendo para as pessoas? Seja feita de acordo com a sua fé. Seja feito de acordo com a tua fé. Seja feito de acordo com a tua fé. <laughs> I believe. Eu creio. Therefore I speak. Por isso falo. Oh, life's hard. Ah, isso é difícil. I don't know why I don't get promoted eu on my job. Eu não sei porque eu não, não ganho uma promoção no trabalho. I don't know why I don't get recognized. Eu não sei porque eu não recebo reconhecimento. Be it done to you according to your faith. Seja feito contigo de acordo com a tua fé. Your faith is revealed by what you're speaking. A tua fé é revelada por aquilo que você fala. out of the abundance of the heart the mouth speaks. Da abundância do coração a boca fala. You honestly believe you're supposed to be beneath. Se você realmente sinceramente acredita que você tem que estar you're por baixo. Never rise in creativity. Se você se productivity. você nunca vai crescer em criatividade e produtividade. That's what, that's what you're saying. É isso que você está dizendo. Oh, my kids will never succeed. Então, meus filhos nunca vão ser bem-sucedidos. You just created a very tough path for your children. Você acabou de criar um caminho muito difícil para os seus filhos. Because according to how you believe, Porque de acordo com o que você crê, é isso que molda o seu mundo. Well, if I lived in America, I would have opportunity. Ah, mas se eu morasse na América, eu teria oportunidades. No. Não. Não. Eu posso te mostrar muitas pessoas na América que não tiveram nenhum tipo de oportunidade por causa daquilo que falam. And what they really believe in their heart. E daquilo que creem no seu coração. See, let me, let me just share with you my story. Veja, deixa eu te compartilhar a minha história. My worst subject in high school was English and creative writing. Minha pior matéria na escola era inglês e redação. My English teachers would pass me so that they wouldn't have to look at me another year. Meus meus professores de inglês na verdade me aprovavam só para não ter que me aguentar no ano seguinte. When we were asked to write a one-page or two-page paper, lembra, eu era me pedido para fazer uma redação de uma página. Me, me levava horas para fazer. Sentence, eu escrevia uma frase, jogava fora. escrevia outra frase, duas, jogava fora. escrevia duas, três frases, jogava fora de novo. Go, e eu sentava lá e fazia, ah, eu odeio escrever. we have a national entrance exam. Há um, há um exame nacional de okay. qualidade. E parte desse national entrance exam. You have to take it to go to university in America. E é um exame semelhante ao Enem que você faz para entrar na universidade. Every student in America has to take Cada estudante test. tem que fazer esse teste. It's called the SAT. Se chama o SAT, SAT. And it has English. E tem inglês também so na matéria. Write, read, então você right? tem que escrever, tem que ler, tem que responder questões referentes ao inglês. I scored 370 out of 800 on that test. E no máximo de 800 o meu score foi 370. That's below 50%. Isso é abaixo de 50% de nota. Okay? help you understand how bad that is. Só para te ajudar a entender o quão ruim essa nota foi. In my 30 years of traveling nos meus, around the United States. Nos meus 30 anos de viagem ao redor dos Estados Unidos. I've only met two human beings that scored lower than me eu, só eu só conheci dois seres humanos que tiveram uma nota mais baixa que eu nessa prova. The reason I know that a razão porque eu sei isso é porque eu sempre digo isso em frente de grandes multidões. Everybody laughs. Todo mundo ri. And I've only had two human beings come up and say I actually was a little lower than E só dois caras vieram e falaram, na verdade, eu fui um pouco pior que você ainda. So I was a horrible writer. Então eu era um escritor horrível. So 1991, então 1991, God to me. Deus fala comigo. Son, filho, I want you to write a book. Eu quero que você escreva um livro. I laughed. Eu ri. I'm like, eu falei, I think you have so many kids in the world that you're getting us now mixed up with one another. eu acho que o senhor tem tanto filho no mundo que o senhor está confundindo, me confundindo com algum outro. I said, You don't want me to write. Eu disse, você não quer que eu escreva. I can't write. Eu não consigo escrever. Talk to my high school English teacher. Vai lá falar com minhas professoras no colegial. So he said nothing. E ele não disse nada. And I did nothing. E eu também não fiz nada. For 10 months. Por 10 meses. But he was merciful. Mas ele foi misericordioso. 10 months later, 10 meses depois, he sent two women ele enviou duas mulheres from two different states, de dois estados distintos within two weeks of each other. Numa, num espaço de tempo de duas and, semanas. And they both said the exact same words. E as duas disseram exatamente as mesmas palavras. John Bevere, John Bevere if you do not write these books, se você não escrever esses livros that God is telling you to write, que Deus está te mandando escrever, he will give the message to somebody else, ele vai dar a mensagem para outro and you will be judged. E você vai ser julgado. Now, when the second woman Agora, quando a segunda mulher from the state of Texas do estado do Texas disse isso duas semanas depois do que a mulher tinha dito lá na Flórida, o temor de Deus bateu em mim. So I wrote a contract out with God. Então eu escrevi um contrato entre eu e Deus. I literally tore a notebook paper out. Literalmente eu arranquei a página de um caderno. This, this was 1992. Isso foi 1992. We, we didn't have iPads or iPhones. Não tinha iPad ou iPhone. I put contract on the top of this paper. E na, no, no, topo do papel eu escrevi contrato. I wrote a contract out with God. E eu escrevi um contrato entre eu e Deus. I said, God, I think you're making a horrible mistake. Eu falei, Deus, eu acho que o senhor está cometendo um erro terrível. You have much better writers. Tem muito melhores escritores. I can't write. Eu não sei escrever. So I need grace. Então eu preciso de graça. And I said, e eu disse, This is the grace I'm asking for. Esta é a graça que eu estou pedindo. That you will give me every word of this book. Que o Senhor me dê cada palavra desse livro. And that every word is dripping with your anointing. E que cada palavra pingue com a tua unção. And I signed the contract. E eu assinei o contrato. Now today, agora hoje, 24 years later, 24 anos depois, the books, there are 20 books. Já escrevi 20 livros. They're in the tens of millions. Eles estão na casa das dezenas de milhões. Traduzidas em 106 idiomas por todo o mundo. I have been told, já me foi dito que eu sou o, o, autor mais com maior vendas na, na nação inteira do Vietnã. Secular or Christian. Seja secular ou cristão. I've been told. Já me disseram. I'm the number two author in all of Ukraine. Que eu sou o autor número dois na Ucrânia. I've been told I'm the number one author in all of Mongolia. Em toda a Mongólia eu sou o número Um. I can go on and on and on. Eu posso continuar e continuar essa lista. I, I went to Korea. Eu fui para Coreia. I preached a conference. Preguei numa conferência. Said, can we do a uh, can we do a, a press conference? E falaram, a gente pode fazer uma coletiva de imprensa? Sure. Claro. I think a couple reporters are going to be there. Eu pensei there. que alguns repórteres iam aparecer. 32 reporters. 32 repórteres. Five television stations. Cinco canais de televisão. The third largest newspaper in the country. O terceiro jornal maior do país. Crammed into this room. Cameras. Câmeras, everything. uma sala lotada, tudo. It's supposed to be a 30 minute interview, right? Era uma entrevista de 30 minutos, I não é isso? in and looked at Eu entrei, olhei para eles. What are you doing here? Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? What are you all doing here? O que, que vocês estão todos estão fazendo aqui? They said, well, your book ele, has been the top 10 bestseller in the last two years ele, in Korea. Ele falou, nos últimos dois anos o teu livro está na lista dos 10 mais vendidos na Coreia. Every month for the past two years. Cada mês, todo mês, por dois anos consecutivos. I was like, really? Eu falei, de verdade? We, this book, Killing Kryptonite, Esse livro aqui, Kryptonita, was a USA Today best-selling book. Está na lista do USA Today, um jornal And it's only been out for six weeks. Como best-seller, e tá para seis semanas ele foi lançado, já está nessa lista. USA be- Nos- bestsellers are all the books. Quando a gente fala de best-sellers nos Estados Unidos, são todos os livros. I mean, all the greatest authors, the fiction books, everything. Eu quero dizer, todos os grandes autores, os livros de ficção, tudo. Como que isso acontece com um cara que fez 370 num teste? Sabe por que o meu nome está na capa desse livro? Sabe, quer saber por que, que meu nome está na capa do livro? Porque eu fui o primeiro a ler. I know where this message came from. Eu sei da onde veio essa mensagem. It came from heaven. Veio do céu. It came by the grace of God. Veio pela graça de Deus. Remember Paul said? Lembra o que Paulo disse? I have more fruit than all the apostles. Eu tenho mais fruto que todos os outros apóstolos. But it wasn't me. Mas não fui eu. It was the grace of God Foi a graça de Deus em mim. Could it be? Talvez poderia ser. he was able to tap into that grace a little heavier because he believed? Que ele será é que, ele só pôde ter acesso a essa graça de maneira mais profunda porque could, ele cria? Could it be we're living ordinary lives? Será que a gente está vivendo vidas comuns? When we're called to live extraordinary lives? Vidas ordinárias quando fomos chamados para viver de maneira extraordinária. And the reason we're not living extraordinary lives? E a razão que não vivemos de forma extraordinária? É porque a gente não se conectou pela graça através da fé. Menos da metade de vocês sabia que a graça é a capacitação de Deus. Como você vai viver de maneira extraordinária se você não crê que a graça é essa capacitação? Mas isso tudo está mudando. Porque agora você sabe. Agora você sabe. E, agora tudo que você tem que fazer é crer. Deus me chamou para pregar. certo? não é isso? In my Sunday school class, na, na, no meu, na minha sala de escola dominical, so eu ficava tão feliz se 20 alunos viessem. Meu melhor, meu melhor amigo era um, um palestrante tão poderoso. 200 pessoas se esmagavam para assistir a aula dele. Eles ficavam ali em pé no, na parede lá no fundo. A primeira vez que eu preguei, a minha esposa e a melhor amiga estavam sentadas na primeira fila. Em cinco minutos da minha pregação, as duas estavam dormindo. E dormiram durante toda a minha mensagem. My wife's best friend had drool coming out of the side a, of a, a melhor amiga da minha esposa estava até babando. <clears throat> That's how terrible speaker I was. Assim é o quão horrível como como palestrante eu era. I still have the master of that message. Eu ainda tenho a, a, a, gravação dessa mensagem. I went to throw it away. Eu queria jogar fora. The Holy Spirit said, Do not throw that away. E o Espírito Santo falou, não joga fora. I said, This is horrible. Eu falei, isso é horrível. This should be destroyed. Isso tem que ser destruído. Nobody should ever hear this. Ninguém tem que ouvir isso. He said, I want you to keep it. Ele disse, eu quero que você guarde. So why do you want me to keep this? Por que, que o senhor quer que eu guarde isso? Because he said, I want you to know how bad you are Por, without me. Porque eu quero que você saiba o quão ruim você é se eu não estiver contigo. I said, okay. But one day I found out, Mas é um dia eu descobri I'm trying to speak in my own ability. que eu estava tentando falar com a minha própria habilidade. I'm just depend on grace. Ah, então só vou depender da graça agora. And that's why I speak the way I do now. E é por isso eu falo da maneira que falo agora. As pessoas falam: "Você fica nervoso antes de falar na frente de 20 mil pessoas?" I said, "No." Eu disse: "Não." They said, "You don't?" Eles falaram: "Você não fica?" I said, "I don't." Falei: "Não, eu não." Porque eu sei que não é a minha habilidade. Eu não estou lá para fazer uma performance. Eu estou lá para servir. e eu sei que se a graça de Deus não estiver lá, a gente vai estar tá com um grande problema. Porque todos vocês vão começar a babar. Porque eu sei o quão ruim eu sou sozinho. Mas eu, mas eu aprendi a crer nessa graça. See, I feel Sabe, in é eu, my spirit. Eu sinto em meu espírito. It's going to be like a key this morning that unlocks something in your life. Que há como uma chave nessa manhã destravando algo em sua vida. And you're going to begin to start walking in the dream that God has for you. E você vai começar a andar no sonho que Deus tem para você. Can you imagine? Você pode imaginar? Our Father. O nosso Pai. He created this magnificent plan for each of our lives. Que criou esse plano grande para cada um de nossas vidas. Do you know that Pastor you know uh, Pastor Biga? Yes. Right? Yes. Você sabe que Pastor Biga, por exemplo, Pastor Luciano. Pastor Luciano não são só sobre eles que há uma chamada de Deus sobre suas vidas. Deus criou chamadas específicas sobre cada um de nós. David says in Psalm 120 or 139 verse 16. Davi disse em Salmo 139 versículo 16. You saw me. Você me viu. Before I was born. Tu me vistes antes do meu nascimento. Every day of my life was recorded in your book. Cada dia da minha vida estava gravado no seu livro. Every moment was laid out in that book before a single day of my life began. Cada momento estava naquele livro antes que um dia da minha vida pudesse ter começado. Deus escreveu tua vida inteira antes de você nascer. That's the way he does things. É assim que ele faz as coisas. <laughs> he says, I'm going to write the whole story out. Ele diz, eu vou escrever a história toda. Everybody's life. A vida de todo mundo. Now let's go back and start. Agora vamos voltar e começar de novo. He, he even did that with Jesus. Ele fez até isso com Jesus. Before he ever created the world. Antes que ele pudesse criar o mundo. The universe. O universo. He said, son. Ele disse, filho. Yeah, dad. Sim, pai. I'm gonna create eu, vou, mankind. eu vou criar a humanidade. And they're gonna mess up. E eles vão bagunçar, vão errar. Would you die for them? Você vai morrer por eles? Yeah, Dad, I'll do it. Sim, pai, eu morro. Okay, you're the lamb slain from the então, okay, of the world. você é o cordeiro que foi entregue antes da fundação do mundo. See, he said in Isaiah, I am the God that declares the end from the beginning. Em Isaías ele diz, eu sou o Deus que declara o final antes do começo. So he wrote out your entire life. Então ele escreveu sua vida inteira. Remember what Paul said in the book of Ephesians? Lembra o que Paulo diz em Efésios? We're Saved by faith, by grace, Nós somos salvos pela graça, faith, através da fé. Through faith, através da fé. Not of ourselves, não por nós mesmos. Not of works, não por obras. Lest any man should boast. Que, que, que, que nenhum homem deve It's se vangloriar, mas é um dom de Deus. What's the next verse? Qual é o próximo versículo? For porque Because of this, por causa disso, we are his workmanship, nós somos sua criação, created in Christ Jesus, criados em Cristo Jesus, para fazer Good works. Boas obras. Now remember, good works to God is extraordinary. Lembra, boas obras a Deus to é viver extraordinário. Para fazer boas obras God prepared in advance, que Deus preparou de antemão para que possamos andar nelas. Doesn't say we would, it said we should. Não diz que nós talvez, mas que nós temos que andar. Pense que um dia todos vamos estar diante do trono de julgamento de Cristo. There's two judgment seats. E há dois tronos de julgamento. There's the Christian's judgment seat. Há o julgamento para os cristãos cristãos the e há um julgamento para os pecadores. Sinners os pecadores vão ter que dar prestar conta de suas vidas sem o sangue de Jesus. Every one of them will be will have to go to hell. Cada um deles terá que ir para o inferno. Even though God reached out to rescue them. Mesmo que Deus tenha tentado alcançá-los. Jesus, Jesus tenha vindo para salvá-los. Eles não receberam salvação. Mas aí o julgamento do cristão, a gente não vai ser mais julgado pelo pecado, porque o pecado já foi apagado. Então o que, que ele vai julgar em nossas vidas? Como a gente viveu enquanto cristão? A gente viveu na nossa própria habilidade? ou vivemos na graça de Deus de maneira extraordinária? So, então, Remember Daniel said at the judgment the books are going to be open? Lembra que Daniel disse que no julgamento os livros seriam abertos? What books? Que livros? The book he wrote about your life. O livro que ele escreveu sobre a tua vida. Let me see what I wrote about you. Ele vai dizer, deixa eu ver o que eu escrevi a teu Now respeito. Let's compare it to how you lived. Agora vamos comparar como você viveu. Então a gente não vai ser julgado de acordo com aquilo que a gente fez. Mas de acordo com aquilo que a gente foi chamado para fazer. Now, I'm going to tell you something about your life. Agora eu vou dizer algo em relação à tua vida. You ready to know about your life? Tá preparado aí para saber sobre a tua vida? I'm going to tell you a little secret about your book about your life that God wrote. Eu quero te dizer um pequeno segredo sobre a tua vida, o livro da tua vida que Deus escreveu. You ready? Tá preparado aí? I said, are you ready? Eu disse, tá preparado? Are you ready? Are you ready to get a little inside information about your book? Tá preparado para ter informação privilegiada do teu livro? What God recorded in your book? O que Deus gravou no teu livro? is way beyond your natural ability. Vai muito além da tua habilidade natural. You cannot accomplish Você não consegue conquistar what he wrote about you in that book o que ele escreveu sobre ti nesse livro in your own ability. na sua habilidade natural. Why? O que? O quê? Because if he would have made your life Por quê? Achievable Porque se ele tivesse feito, feito a sua vida fácil de alcançar com a tua habilidade natural, then he would have had to share the glory with you. Então ele compartilharia a glória com você. And God says, I'm not sharing my glory with anybody. E Deus diz, eu não compartilho minha glória com ninguém. So God on purpose então Deus propositadamente your life calling beyond your natural ability. fez a tua chamada de vida maior do que a tua habilidade natural. So you'd have to depend on grace to fulfill it. Para que você tenha que depender da graça para cumpri-la. just myself happy. Eu acabei de pregar para mim mesmo ficar feliz aqui. So now, now think about all these Christians Agora pense sobre todos esses cristãos who don't know that grace is God's empowerment. que não sabem que a graça é a capacitação They're de Deus. Sitting there trying to accomplish e estão sentados lá tentando conquistar their life calling a, a chamada de suas vidas their own ability, nas suas habilidades. And they're frustrated. E estão frustrados. Okay, remember Jesus? Lembra Jesus? Hey, whoa, whoa, whoa. Come on, talk to me. Fala comigo aqui. Talk to me. Fale comigo aqui. Remember Jesus. Lembra Jesus? Okay, I gotta make sure you remember ah, Jesus. Atenção, só para saber se você lembra que Jesus é. He tells his guys. Ele diz para esses caras. Hey guys. Hey caras. Go to the other side of the Sea of Galilee. Vai para o outro lado do Mar da Galileia. I want to spend some time praying. Eu quero passar um tempo orando aqui. So, então, they get in the boat. Eles chegam no barco. Right? Não é isso? And they are across, e eles estão atravessando. And a windstorm comes. E uma tempestade de vento vem. And the wind is against them, e o vento é contrário. And the waves are against them. E as ondas estão contrárias. And the Gospel of Mark, chapter e, no, e no, no, Evangelho de Marcos, capítulo 6, they diz que eles estão remando. Straining. Remando com força. Straining. Com força remando. At three o'clock in the morning. Às três da manhã. So they've been straining for nine hours. Ele faz nove horas que eles estão tentando remar. Jesus comes walking on the water. Jesus vem andando na água. Right? Não é isso? And Mark's Gospel, chapter e no Evangelho de Marcos capítulo 6 diz that Jesus que Jesus intended propositadamente ele queria passar adiante deles. Ele de propósito right tinha a intenção de passar por But eles. Mas aí eles foram espertos e começaram a gritar. Começaram a clamar a ele. E ele chegou no barco. E imediatamente eles foram para o outro lado. So they were doing What Jesus told them to do, então eles estavam fazendo o que Jesus mandou fazer. They were Estavam remando. So how many of us então quantos de nós we're doing what God calls us to estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer? And we have opposing forces. A gente tem forças que opõem. The wind, the waves. O vento, as ondas. And we're straining. E a gente está remando com força. And Jesus, each day, e Jesus a cada dia está passando sobre as águas. And he intends to pass us e a intenção dele é atravessar e continuar But andando now, mas agora, some of us are going to get smart. Alguns de nós vamos ser espertos and cry out, e vamos clamar. And when we do, e quando nós fizermos, grace is going to get in our boat. Graça vai entrar no nosso barco. And we be the other side. E a gente vai chegar no outro lado. <laughs> Eles estavam fazendo aquilo que foi pedido para eles fazerem. Eles estavam remando. Mas quando a graça chegou no barco, eles foram para o outro lado mais fácil. Eu estou pregando para mim mesmo aqui ficar feliz hoje também. Como que a fé é ativada? Eu creio. Por isso eu falo. I was doing a meeting in Hawaii. Eu estava fazendo um, culto no Havaí. Night, numa conferência sexta noite. Totally out, like e estava totally. lotado como está aqui essa manhã. Over, e acabou o culto. Eu estou andando no corredor. This, like eu acho que esse cara que era Sam, da Samoa, alguma coisa assim. O esposo e esposa. Now, Você já viu esses caras da Samoa? Oh my gosh, they're huge. Oh meu Deus, eles são enormes. Okay? Né? Massive. São massivos, gigantescos. Specimen of people. São um povo muito especial e grande. standing in the hall, e eles estão parados ali no, no hall. <laughs> And at me like, You're not getting past us. E eles estão olhando falando, você não vai passar da gente aqui não. So the, so the leader of the conference and I então o líder da conferência e eu a gente para. was very outspoken. E, a, e a esposa estava quase sem fala. She could have been Brazilian or Italian. Ela, ela, ela, ela, falava muito na verdade. Ela pode ser acho que brasileira ou italiana. She, she, she just looks at me and she goes My husband's not the same man. Ela olha para mim e fala: "Meu marido não é mais o mesmo homem." He doesn't preach the same. Ele não prega mais o mesmo. He doesn't lead the same. Ele não lidera mais igual. He's completely changed. Ele está completamente mudado. I was like, okay. Eu falei: "OK." Then she pulls out an X-ray. Então ela puxa um, um raio-x. This is an X-ray of a normal eye. Ele fala: "Isso aqui é um, é um, é um raio-x de um, de, um olho normal." I said, "Okay." Eu falei: "OK." Like, Eu falei, para onde ela está levando essa história? E ela puxa outro raio-x. Esse aqui é o raio-x do olho do meu filho mês passado. Right e o filho dela estava em pé do lado He dela. 12, 12 anos de idade. Agora nesse raio-x, atrás do olho tem um pouco de um monte de coisa preta. Eu falei, o que, que é essas coisas pretas aqui? She says, the name of the disease. Ela disse o nome da doença. I mean, it's like 15 letters. E era cinco letras o nome da doença. Eu acho que os médicos fazem isso só para mostrar que eles são inteligentes. Eu falei, ok, que, que doença é essa? Ela falou, é uma doença rara. Degenerative nerve eye disease. É uma doença degenerativa do nervo ocular. She said, very rare. Ela disse é muito rara. que faz com que suas vítimas fiquem cegas rapidly, rapidamente and permanently. e permanentemente. And there is no cure to e it. não há cura para essa doença. I said, wow. Eu falei, nossa. She said, Ela disse, we were praying for our son. nós estávamos orando pelo nosso filho. Crying out to God. clamando a Deus Every day. todos os dias. We were fasting. A gente estava jejuando. We're not have a, blind son. a gente não vai ter um filho cego. We had our entire, they, they were senior pastors of a church in Hawaii. Eles eram pastores de uma igreja em Havaí. We had our entire church fasting for our son. A gente fez com toda a igreja, a igreja toda estava jejuando pelo nosso filho. Last month, Mês passado, meu filho pegou o teu livro que se chama meu esposo pegou o teu livro que se chama Implacável. It, it Tinha acabado de ser publicado. e ele, E ele estava lendo um capítulo por dia no seu devocional. She said one morning ele, ele, ela disse uma manhã. Ele veio, saiu correndo do seu estudo. Said, e disse, a gente está fazendo tudo errado. We keep asking God a gente continua pedindo a Deus para nos dar what he's already given us. o que Ele já nos deu. We keep asking God to heal our son's eye. A gente continua pedindo a Deus para curar o olho do nosso filho. Mas ele já deu isso para nós. See, Jesus never asked God to heal an eye. Veja, Deus não, Jesus nunca pediu a Deus para curar um olho. He never asked God to heal an ear. Ele nunca pediu a Deus para curar um ouvido. He didn't ask God to calm the storm. Nunca pediu a Deus para calmar a tempestade. He spoke to the eye. Ele falou ao olho. He spoke to the ear. Ele falou ao ouvido. He spoke to the storm. Ele falou à tempestade. The apostles in the book of Acts. Os apóstolos no livro de Atos. Never asked God to heal a leg. Nunca pediram a Deus que curasse uma They perna. Spoke to the leg Eles falavam para aquele paralítico no nome de Jesus. She said, We stopped asking God to heal our son's eye. Ela diz, a gente parou de pedir para Deus curar o olho do filho, nosso filho. Speaking to his eyes. A gente começou a falar aos olhos deles. In the name of Jesus. No nome de Jesus. She said, John, ela disse, John, we went to our regular checkup today. A gente foi no nosso nosso check-up de rotina hoje. We've been doing this for a while. A gente tem feito isso faz tempo. So this is the protocol. Então isso aqui é o protocolo. We first go to the lab. Primeiro a gente vai para o laboratório. The lab takes the X-rays. O laboratório tira o raio-x. Then we go meet with the doctor. E aí a gente vai encontrar o médico. So we go to the lab. Então a gente vai para o laboratório. Take the tira o raio-x. We go and wait in the doctor's office. E a gente está esperando lá no we médico. Get called in. Eles, eles nos chamam. The doctor looked at us. E o médico olha para a gente. Said they made a mistake over at the lab. E fala, ah, fizeram um erro lá no laboratório. They did these X-rays wrong. Acho que fizeram o raio-x errado. You got to go back and do another Volta lá e faz outro. So they go back and do another X-ray. Então a gente volta e faz outro. They go back to the doctor's e a gente volta no consultório do médico. Doctor comes in. E, o, e o médico entra. I don't know what these guys are doing wrong. Eu não sei o que esses caras estão fazendo de errado hoje. They did it wrong again. Fizeram errado de novo. You go back and this time I'm going with you to make sure they do it right. Volta lá, mas agora eu vou com vocês para que eles façam certo. They go back to the lab the third time. Então eles voltam para o laboratório terceira They vez. X-rays. Fazem um exame. After the doctor watches, he leaves us and goes back to his office. Depois que o médico observa, ele sai e volta para o consultório. They go back to his office. Eles voltam junto para o consultório. He walks in. Ele entra o médico. Speechless. Sem palavras. I have no explanation. Ele fala, não tenho explicação. Your son's eyes are perfectly normal. Os olhos do seu, do seu filho estão normais. this scripture? Você já ouviu esse, esse what Is the exceedingly greatness of his power that works in us? Pela sua grande abundância de poder que opera em nós. That's grace. Isso é graça. Two years later, I go back to the same conference. Dois anos depois eu volto para a mesma conferência. There they are again. Lá estão eles de novo. Agora o garoto já está com 14 anos. E eles dizem, os olhos dele estão perfeitos. A gente quer dar de presente o raio-x. E agora eu tenho comigo os raio-x. Você está entendendo isso? Você já imaginou o que significa lutar o bom combate da fé? We have one fight. a gente tem uma luta no, no, no Novo Testamento. Que é o combate da fé. But there is no faith without hope. Mas não há fé se não houver esperança. If you think you're supposed to be average, se você pensa que tem que ser alguém comum, that's your vision for your life, se essa é a sua visão para a sua vida, that's exactly where way you're be. é exatamente aí que você vai chegar. You understand what I'm saying? Você entende o que estou dizendo? God appears to Abraham. Deus aparece a Abraão. I am your great reward. Eu sou teu grande galardoador e recompensa. Go read this in Genesis 15. Vai ler isso depois em Gênesis 15. Abraham's response? A resposta de Abraão? Big deal. Grande coisa. God appears to him. Pensa, Deus aparece para ele. Your reward. Eu sou tua recompensa e galardão. Big deal. Grande coisa. Because I have no heir. Porque eu não tenho herdeiro. The heir of my household is Eliezer of Damascus. O herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. All right, you're my reward for 25, 40 more years. Sim, você vai ser minha recompensa 25 mais 40 anos talvez. But that's it. Mas é isso? God says, We got a problem here. Deus diz, ah, a gente tem um problema aqui, God brings them out to the middle of the desert. Então Deus os leva para o meio do deserto. It's nighttime. É, é turno da noite. Count the stars. Conta as estrelas, Abraão. Now, there are over 10,000 stars visible to the naked eye. Agora há 10 mil estrelas visíveis a olho nu. On a dry climate night. Num clima seco como aquele à noite. So God says, Count them. Então Deus diz, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. About 4 in the morning, he's about 6, Acho que às 4 da manhã ele estava no número 6 mil. And he goes to sleep. Ele já está... So então Deus fala. Right eu, tô, eu, eu, eu tô aqui do seu lado quando você acordar, viu? Abe! Abraão! Já contou? Não. Não. São inumeráveis. That's how many your descendants are going to be. É assim que os seus herdeiros vão ser. Now, every time he looks up the sky at night, Agora, toda vez que ele olhasse para o céu no turno da noite, going, daddy, todas as estrelas eram como bebês falando: Papai, papai. Now, God also says, Agora, Deus também diz: You live in desert terrain. Você vive, você vive no meio do deserto, no terreno desértico. Look at the sands, Abraham. Olha para a areia, Abraão. Can you count them? Dá para contar? Do you know what scientists tell us? Sabe o que o cientista there's, nos diz? There's, listen to this. <laughs> Escuta isso. 18 billion grains of sand in one cubic meter of beach. Que num metro cúbico de, de areia tem 18 bilhões de grãos de areia. God says, can you count all those grains? Dá para contar esses grãos aqui? No. Não. That's how many your children are going to be. É assim vai ser o número dos teus filhos, Abraão. So now what has God just done? Agora o que Deus acabou de fazer? Put a vision in Abraham. Ele colocou uma visão para Abraão. 24 hour vision. Uma visão que durava 24 horas. he looks at the skies. À noite ele olhava para o céu. He sees innumerable children. Ele vê filhos inumeráveis. When he's traveling during the day. Quando ele está viajando durante o dia, dirt, olhando para a terra sand, e para areia, para areia. Innumerable children. E aí tem crianças sem fim. That's why the Bible says, é por isso que a Bíblia diz hope, que contra a esperança believed in hope. Ele creu em esperança. Natural hope says your reproductive system's dead. A esperança natural diz que seu sistema reprodutivo está morto. Your wife's reproductive system's dead. O sistema reprodutivo da tua mulher também está morto. But he called himself Abraham. Mas ele se chamou Abraão which means the father of a multitude. que significa o pai de multidões. Can you imagine how the people at market were laughing? Você pode imaginar como as pessoas riam para ele? The dude is nuts. Esse cara é louco. He's 95 years old. Ele tem 95 anos. Calling himself a father of a multitude. Tá te chamando agora de pai de multidão? They can't have children. Que eles não podem nem ter um filho. But you see, he saw the hope. Mas veja, ele viu a esperança. The vision. A visão. Sabe como eu propus casamento à minha esposa? Foi assim que eu propus para me casar com ela. Eu não sei se eu recomendo você fazer isso. Na verdade, eu não recomendo. eu disse, Lisa, você quer ser minha esposa? Mas antes de você responder, Deus me chamou para pregar o evangelho para as nações do mundo. Eu tenho 22 anos de idade. Deus me chamou pregar o evangelho nas nações do mundo. Você não vai ter uma vida normal. Muitas vezes eu vou estar viajando. Muitas vezes você vai viajar comigo. Se não é a vida que você quer, não casa comigo. Foi assim que eu fiz a proposta de casamento. Agora lá estava eu, 22 anos de idade. Ninguém nunca tinha escutado falar do meu nome. Eu nem, não sabia escrever. Não sabia pregar hardly anybody would come to my Sunday school class. Ninguém nem vinha na minha sala de escola dominical. I'm going to be preaching to the nations of the world. E eu estou falando para ela, eu vou pregar nas nações do mundo. And she's probably going, e ela está pensando, I've heard you preach. ah, já ouvi você pregando. <laughs> oh my my. But that was more real to me than my inability. Mas aquilo era mais real para mim do que a minha incapacidade. See, you're basing where you're going tomorrow by your own ability. Veja, você está baseando onde você pode chegar amanhã com a tua própria incapacidade. And that's why e é por isso your heart is sad. que o teu coração está entristecido. Hope, the God hope, porque a, a, esperança que vem de Deus is deferred. saiu. Quando a esperança é adiada, o coração endoece. E aí a nossa vida é dura. E agora é difícil ter energia, força. 58 and a half years old today. Hoje eu tenho 58 anos e meio. My is June 2nd. O, o meu second? June 2nd. O meu aniversário é dia 2 de junho. Today's December 2nd. Hoje é dia 7 de dezembro. Say happy birthday, dia, John. Dia 2 de dezembro. Diga, diga parabéns, John. I'm 58 and a half. Eu tô com 58 anos e meio. My guys say, where do you get all this energy? Então os, os meus filhos falam, de onde você pega toda essa energia? Hope. Esperança. I have a vision. Eu tenho uma visão vai além da minha habilidade, mas eu não vou abandoná-la. Você está vendo isso aqui? Let me, let me wrap it up, deixa eu, so deixa eu terminar porque eu estou indo, tô me estendendo muito. Está recebendo algo hoje aqui? Ontem à noite o Espírito Santo te limpou e hoje ele está te dando uma visão. Right? Because we're é all cleaned up, we're healthy now. Porque a gente agora está saudável, está limpo. Right? Não é isso? Y'all can talk. Vocês podem responder, sabem? Vocês sabem vocês podem responder. Man, I watch you Brazilians, man. You you like go at it. Eu vejo vocês, são brasileiros, podem agir como brasileiros. Somebody gets a microphone in the house, man, and you go you go quiet. Se alguém, se what? You go quiet when somebody got a microphone in their hand. Se você, se você, vocês são brasileiros, são animados, mas quando alguém pega o microfone na mão, você fica quieto. So, so let me teach you something here. Deixa eu te ensinar alguma coisa aqui. How would you feel? Como, como você se sentiria? you're sitting across the table with somebody. Se você está sentado do lado da mesa de alguém. Asking them questions. Você está frente a frente na mesa com alguém e você faz perguntas para ela. And they just look at you. E a pessoa está só olhando para você. and they don't say anything. E não falam nada. That's not a very good conversation. Essa não é uma boa conversa, na verdade. So if I ask, então, se eu te perguntar, or any of your pastors ask, ou se o seu pastor te perguntar question, uma pergunta, se ele te fizer uma pergunta, please, por respond. favor, responda. And See, I'm gonna give you a little secret. Eu vou te dar um pequeno segredo. Responding to something really good that a minister says. reagir a algo bom que um ministro fala e prega. It's like saying sick him to a dog. Sick him to a dog. Uh, go get him to a dog. Okay. É, é como dizer vai pegar para um cachorro. There's just something about it that just energizes Tem algo que tra traz mais energia ainda para nós pregando. I don't understand it fully, but it works. Eu, eu, não entendo por completo, mas funciona. If you want your pastor to preach better, então se você quer que seu pastor pregue melhor, Respond to him when he asks you Reaja quando ele te perguntar. Don't então just look at him. Não apenas olhe para ele. Yes, I know you are listening. I know that. Sim, eu sei que você está escutando. Eu sei disso. You are more attentive than one of my other crowds this week. Vocês estão mais atenciosos que muitas das outras pessoas essa semana. So please understand that I know you're listening. Então entenda que eu sei que você está ouvindo. But I want you not to be spectators. Mas eu não quero que você seja um espectador. I want you to be Você tem que ser um participante good preaching. Isso é boa pregação. Obrigado, right. obrigado. Live with the eternal perspective. Então viva com uma perspectiva de If eternidade. You see life through 70 80 years, se você só vê a vida com um prazo de 70 e 80 anos, você vive diferente se viver de maneira eterna. Okay, if I go if I if I if I if I go to a wedding reception, se eu for numa festa de casamento, and I have a one day perspective, e eu só tenho a perspectiva de um dia, and that wedding reception has a table filled with sugar-filled desserts, e lá tem uma, uma mesa cheia de sobremesas cheio de açúcar, I got a one day perspective, e se eu só tiver a perspectiva de um dia, what am I going to do? Que que eu vou fazer? I'm going to eat every one of those desserts. Eu vou comer cada uma daquelas sobremesas. Mas se eu tiver a perspectiva de daqui a seis meses, eu vou comer uma ou zero daquelas sobremesas. Why? Por quê? Eu não quero estar com dor de estômago amanhã. Eu não quero 4 quilos no meu corpo na próxima semana. E eu não quero comprometer minha saúde a longo prazo então, quando você vive de maneira eterna, com uma perspectiva eterna, você vive diferente. A outra perspectiva que você tem que viver, Escreve e anota isso aí. É que eu vivo para servir. There are people that live to be served, há pessoas que vivem para serem servidas. There are people who live to serve. E há pessoas que vivem para servir. There is a huge difference. Há uma enorme diferença. Jesus said, Jesus disse, I am among you as one who serves. Eu estou entre vós como aquele que serve. You remember the you remember the foot washing thing? Lembra aquele momento que ele lavou os pés? Can I be really, really honest? Posso ser realmente sincero aqui? I hated that. Eu odiei aquilo. I mean, they used to do that back in the 80s in America. Eu, eles faziam isso lá nos anos 80 nos Estados Unidos. I would very quickly slip out of the meeting e, if they start washing. E se eles começarem a lavar o pé das pessoas lá nas reuniões, eu saía da reunião. I don't want no one touching my feet. Eu não queria que ninguém tocasse meu pé. Unless her name is Lisa. A não ser que o nome dele da pessoa fosse Or Lisa. A professional massage therapist. Ou então um massagista profissional não. They ain't gonna be washing my feet. Não vai ter ninguém lavando meu pé aqui não. Especially when I got my smelly tennis shoes Especialmente on. quando eu tiver com com, com tênis que tá com um pouco de chulé. So it bugged me. It just bugged me. Isso me, me te irritava. it bugged me. Isso me irritava. Can I be honest? Posso ser sincero? Then the Holy Spirit opened my eyes. Então o Espírito Santo abriu os meus olhos. Said, Son, e disse, filho, it's okay that you're bugged. tudo bem que você está irritado. Porque nós fizemos a brazen serpent out of it. Porque a, porque a gente fez uma serpente de bronze disso. you know what I'm talking about? Sabe o que eu estou falando? They put the, Moses put the snake on the pole. Moisés colocou a serpente ali no, na, na, na estaca healing. e ela trouxe healing. cura. But later on, Mas depois, they made it into an idol. eles tornaram aquilo um ídolo. I think they made the there. Eu acho que o lavar de pés estava quase not, chegando not lá. That bad. Mas não tão mal assim. Why? Jesus their feet? Por que Jesus lavou os pés? Because back in those days, Porque naqueles dias they didn't have paved streets. Eles não tinham ruas pavimentadas. got it? Entendeu? And horses went on the E os cavalos andavam nas ruas. And horses have poop. E cavalos têm excrementos. Cavalos têm, têm, têm excrementos. They don't have Nike tennis shoes on. E eles não, eles não tinham sapatos da Nike. Então eles estão andando com sandálias ou descalços. In the horse's poop, em cima do, do, do, horse's urine. do, do número 2 do cavalo, da urina do cavalo. So, a very wealthy household, então uma casa muito rica Usually had about 30 servants. Normalmente tinha 30 servos. There'd be servants over the kitchen, que eram servos lá na cozinha. Servants over the horses, servos dos cavalos. Servants over the finance, servos nas finanças. First, servants over the homekeeping. Servos que cuidavam da casa. But the lowest Of the 30 servants. Mas o mais rebaixado dos 30 servos, one, bem lá embaixo, it was usually a woman. E normalmente era uma mulher. You know what her, her job was? Sabe qual era a função dela? Whenever the family or guests came into the house, sempre que a família ou convidados chegavam na casa, she put the basin down, ela colocava uma bacia and washed the poop and tinkle off their feet. e tirava do pé a urina e o cocô do cavalo Before they walked into the house. antes que eles entrassem na casa. Jesus estava dizendo para aqueles caras, eu sou o seu Senhor e Salvador. Mesmo assim, aqui estou eu, dizendo a vocês que eu sou o mais baixo de todos os servos. é por isso Deus highly exalted him. Que Deus realmente o exaltou. And gave him a name which is above every other e o deu um nome que está acima de todo nome. So here's the deal. Então aqui está a questão. Live extraordinarily. Viva de maneira extraordinária. You can't do it unless you live by faith. Não dá para fazer a não ser se for pela fé. By faith without hope. Não dá para viver pela fé se não for com esperança. Live with an eternal perspective. Viva com uma perspectiva eterna. And live as a servant. E viva como um servo. If you do that, se você fizer isso, you're going to be very successful. Você vai ser muito bem sucedido. Yeah, but I serve and nobody ever recognizes ah, mas eu sirvo e nunca ninguém me reconhece. You're not a servant. Você então não é servo. Let me tell you why. Vou te dizer por quê. To a servant, para um servo, listen, escute. Serving is its own reward. Servir é sua única recompensa. Write that down. Escreve isso aí. Pastors, write that down. Pastores, escrevam And isso aí. Preach about six weeks on that prega point. seis semanas só sobre isso. Serving is its own reward. Servir já é a recompensa. Let me say it another way. Deixa eu dizer de outra maneira. Serving is its own pleasure. Servir já é o, o que traz prazer. In other words, a true servant. Em outras palavras, um servo verdadeiro. Is pleased to serve. Eles têm ele está agradado de servir. It is what brings them pleasure. É o que traz a eles prazer. Their reward is the pleasure of serving. A sua recompensa é o prazer do servir. My gosh. If you get that, your life will never be the same. Se você entender isso, sua vida nunca mais vai ser a mesma. the world como no mundo então can you spend como que você pode gastar three years três anos paying 12 guys bills pagando a, a dívida de 12 caras pouring your life into them derramando sua vida sobre eles teaching them ensinando a eles And then in your hour of greatest need, e é na tua hora de maior necessidade, One of them betrays you. Um deles te trai. One of them denies even knowing you. Um deles nega até mesmo ter te conhecido. And nine of them e nove deles run for their life. correm para salvar suas vidas. E você que tinha a autoridade para chamar legiões de anjos para te tirar dessa confusão se quisesse. But you don't do it. Mas você não faz isso. Because he was a servant. Porque ele era um servo. And the only thing that can motivate you to serve like that e a única coisa que te motiva a servir assim is love. é amor. You getting this? Tá entendendo isso? então se você está aí sentado, ah, eu quero ser reconhecido. I want to be promoted. Eu quero ser promovido. I want to have the mic. Eu quero pegar o microfone. I be on the Eu quero subir no palco. I hope you don't get the Eu espero que você não consiga chegar aqui. mess up. Porque você vai bagunçar na cabeça das pessoas. Sabe qual é a minha função nos quatro primeiros anos do meu ministério? Eu cuidava das necessidades pessoais do meu pastor. He, he dele e da família dele. Right? That's all I did. Era tudo que eu fiz. Here I am with an engineering degree, então aqui estava eu, formado em engenharia, que saí, renunciei um, um salário grande em dólares. Engineer, como cabeça engenheiro-chefe Uh, for Rockwell International. Para uma, <laughs> uma empresa chamada Rockwell International. And now, e agora, my job, a minha função I era buy, I buy my pastor's family's groceries. Era fazer compra de mercado para o meu pastor. I pick up their kids at school. Era pegar os filhos dele na escola. I give their kids tennis lessons. Eu, eu, eu dava aula de tênis para as crianças. I give two of their sons swimming lessons at the YMCA. E, e levava lá para a ACM para fazer aula de natação. I'm in the pool with 16 mothers. E eu entrava na água com 16 outras and mães. And we're singing Touch Mr. Sun. E a gente estava tocando Toca o Sol. Splash. Batia na água. Whee! Whee! Touch Mr. Sun. Toca o Sol. Splash. Bate na água. Whee! Whee! Ring around the rosy That's you what we did. Do it? Ring oh. around the rosy. Should I do it as well? Yes. <laughs> Bonita Rosinha. <laughs> Good job. so, <laughs> então, I'm doing this for four years. Eu fazi, fiz isso por quatro anos. E posso dizer, foram um dos anos mais divertidos da minha vida. Eu não olho lá atrás e falo, nossa, ainda bem que eu saí daquilo. Eu gostei daqueles dias assim como desfruto desses dias atuais. Mas Deus realmente falou comigo um dia. Ele disse, filho, If I promote you. Se eu te promover. If. Se. I promote you. Se eu te promover. It will be a promotion in serving. Será uma promoção no servir. Now listen. Agora escute. He said, If you mess up now, ele disse, se você não fizer certo agora, que é, é, que é só limpar a lavanderia do teu pastor ou então fazer compras de mercado para ele. He said, But if I promote you, Mas se eu te promover, and you mess up, e você bagunçar, aí a gente vai estar tá lidando com vidas de pessoas. Went, eu falei, opa. See, I'm on this platform, Veja, eu estou aqui em cima desse altar. And I better be here to serve. E é melhor eu estar aqui para servir. Otherwise, I'm mess up your life. Senão eu vou bagunçar com a tua vida. tem que ser servir. When you marry somebody, Quando você casa com alguém, man or wife, homem ou a mulher, you sign up você está assinando to serve that person the rest of your um contrato para servir essa pessoa para o resto da sua vida. You enter marriage that way, Se você entra num casamento assim, have a healthy marriage. você vai ter um casamento saudável. Sure is quietness, Presbyterian Realmente está quieto hoje nessa igreja presbiteriana. <laughs> All right, write this down. Anote isso também. Live extraordinarily. Viva de maneira extraordinária. Live in faith. Viva em fé. Live with the eternal perspective. Viva com a perspectiva eterna. Live with hope. Viva com esperança. Live to serve. Viva para servir. There's two more. E só tem dois mais. But I think I should stop. Mas eu acho que eu vou parar. I know, but I don't want to overload you. Eu sei, mas eu não quero dar alimento demais a você. I'll just you can go pray about these ones. Você pode orar sobre esses outros dois que eu vou falar. Live to multiply. Viva para multiplicar. Look at the parable of the ten talents. Veja a parábola dos talentos. Two guys multiply. Dois multiplicaram. One guy maintains. Um só preservou o que tinha. E o mestre disse para os dois que multiplicaram, vocês foram fiéis. e aquele que só preservou, você é um servo preguiçoso e mau. Isso nos mostra que nós, em relação ao nosso serviço a Deus, quando a gente multiplica, a gente é fiel. Quando a gente só preserva, a gente é mau e preguiçoso. What's God's first commandment to us? Qual foi o primeiro mandamento de Deus a nós? When he put us on the earth. Quando ele nos colocou na terra. Be fruitful and multiply. Seja frutífero e multiplique. God says anything. He wasn't just saying have babies. Ele não estava só dizendo tenha bebês. That was part of it. Isso fazia parte he disso. Was saying, Whatever I give you, ele estava dizendo tudo que eu te der, return it back to be multiplied. Devolva a mim multiplicado. See, it thrills my heart Veja, toca o meu coração. Biga, Quando você, pastor Biga, me, me diz que você está buscando um auditório que tenha três vezes o tamanho desse auditório. Porque você está pensando em multiplicação, multiplicação, multiplicação. multiplicação. Sabe o que eu estou dizendo? You're a youth pastor? Você, pastor de jovens, devia estar treinando pelo menos cinco pastores para abaixo de você. Você sabe o que eu estou dizendo? Se você é um grande homem de negócios, levante pessoas de negócios abaixo de você. Multiplique aquilo que você sabe neles. Se você fizer isso, Deus te dá mais. Last one. O último. Live holy. Viva em santidade. Holiness is not an end to itself. Santidade não é um fim em si mesmo. And this I talk about. This is the entire book. E aqui é o livro inteiro que eu falo sobre okay, isso. It's called Good or God. Se chama do bem ou de Deus. you want to know what this book's about? Se você quer saber sobre o que é esse livro, about the positive aspect of living a holy é sobre life. o aspecto positivo de viver uma vida santa. Holiness has been preached so legalistically. Porque a, a santidade tem sido pregada de forma tão legalista. It's preached as a bunch of rules and regulations. Que é só um monte de regras e regulamentações. It's ridiculous. E é ridículo isso. Então esses pregadores fazem a santidade um fim em si mesmo. Santidade não é um fim em si mesmo. É uma porta. É uma ponte de acesso a algo mais. Que é a intimidade com Deus. Você entendeu? If I'm married to Lisa, se eu estou casado com a Lisa, you know what I get that you don't get? Sabe o que eu tenho que você não tem? Ela compartilha comigo os seus segredos mais profundos no coração. Girls, se eu flertar com outras meninas, right? Ok? eu garanto a você. Ela vai parar de compartilhar comigo os segredos do seu coração. Quer saber por que eu não cometo adultério contra minha esposa? Because I don't porque eu nunca quero perder esses momentos especiais quando as nossas cabeças estão juntas no travesseiro. E ela me diz algo que ela não conta a ninguém. Sabe por que eu não cometo adultério contra Deus? Porque eu nunca quero perder as coisas que Ele sussurra a mim, que Ele nunca falaria para ninguém. That's this book. Isso é esse livro aqui. I can't recommend this book strong enough. Não dá para recomendar mais esse livro. This book will revolutionize your life. You will have a totally different as, uh, view of holiness after reading this Esse book. livro vai revolucionar a tua vida. Você terá uma visão diferente de santidade depois de lê-lo. So really, this is part kryptonite is part Esse é a parte 1 um, e a kryptonita é parte 2. I just want to say this. Só quero dizer isso. Esse é o livro mais vendido que eu já escrevi. São quase já, quase 2 milhões de cópias. Eu acho que já passou de 2 milhões de cópias vendidas. A isca de Satanás. O que é a isca de Satanás? Ser ofendido, guardar ofensa. A pessoa que pode te ofender mais profundamente é a pessoa que está mais próxima de você. Why? Because our expectations are, are higher. Porque nossas expectativas são altas com essas pessoas. I have preached this message all over the world. Eu preguei essa eu prego essa mensagem por todo I mundo. Have never seen less than 50% respond in the altar call. Eu nunca vi menos de 50% de pessoas reagindo Ex ao apelo. Except for one time. A não ser uma vez. In 27 years. Em 27 anos. One time. Uma vez só. Jesus disse que isso iria aumentar nos últimos dias. Eu teve um pastor que um dia chegou até mim. E falou para mim, eu leio esse livro quatro vezes ao ano. Eu falei, que é isso? E ele, ele percebeu que eu não acreditei nele. Ele falou, John. That book Esse livro, sits right next to my ele fica ali da, do, do, lado da minha cabeceira na cama. January, e eu leio todo janeiro, April, todo abril, July, todo julho e todo mês de outubro. Said, eu falei, por quê? Said, ele falou, quero colocar um código de Teflon aqui no meu coração. Para que a ofensa não possa grudar. E eu olhei para ele e falei, você é um cara sábio. This is one of my favorites. Esse aqui é um dos meus favoritos the Holy Spirit. O Espírito Santo. I get more feedback on this book. Eu recebo mais retorno desse It livro. me. Isso me, me, me traz surpresas Paul até. Said, Paulo disse que a comunhão do Espírito Santo esteja contigo. He is the only of the that's here. Ele é a única da, da, da, Trindade, ele é a única pessoa da Trindade que habita aqui conosco. O Pai e Pai e Jesus estão no trono. Ele é aquele, mas é aquele também mais ignorado nas igrejas. This is Luciano's favorite book. E esse aqui é o favorito do Luciano. E eu vou dizer que esse é o único livro que quando Deus me deu essa mensagem que até os meus filhos disseram Pai, você mudou. Por causa dessa mensagem aqui. Essa mensagem vai mudar a tua vida. É como quão importante a honra é. Há livros que estão todos por aí. Eu vou fazer algo. Eu quero assinar livros hoje. Eu estou no final da viagem. Eu realmente vou pregar no Texas amanhã ainda. E eu preciso descansar um pouco essa tarde. But I'd love to be able to sign books. Mas eu gostaria de ser capaz de assinar livros. And so if you would like that, então, se você gostaria disso, eu vou amar poder te ver ali no final do culto em algum local. Esse é o último culto, você não Vai so ter mais um. Então, quero fazer, eu quero orar por você. Vamos ficar em pé? Did you get something out of this today? Você recebeu hoje aqui algo hoje? Did you? All right. Eu quero que você levante suas mãos. Eu quero te, te pedir, se você precisa sair, faça isso rápido. Eu não quero que pessoas estejam em movimentação enquanto a gente ora. É possível você parar onde você está agora, se você está se movimentando? Para que a gente possa orar antes de terminar. Muito obrigado, você que parou aí. Thank you. Muito obrigado. I guess everybody else isn't hearing Eu acho que os outros não ouviram. Okay. Can we just stop? Vamos parar de inventação? I'd really, I'd really like to pray. Porque eu realmente quero orar. And I'd love to give him the honor and respect that e, he deserves. e eu quero dar ele a honra e o respeito que ele merece. Heavenly Father, Pai Celestial, thank you so very much muito obrigado por aquilo que o Senhor nos deu hoje. Pessoalmente eu acredito que o Senhor nos deu verdades aqui hoje que vai transformar nossas vidas para sempre nos fazer muito mais bem-sucedidos e frutíferos no nosso serviço a Ti. Eu estou pedindo que o Senhor derrame a sua graça sobre as nossas vidas. Nós vemos em ousadia diante do trono da graça, pedindo por graça que mude o nosso mundo de influência, aumente nossa influência, expand our influence. Expanda nossa influência. I ask it in the name of Jesus. Eu te peço em o nome de Jesus. May we be co-laborers with you. Que nós possamos ser colaboradores contigo. In building the kingdom of God. Na edificação do reino de Deus. And we give you all the glory. E nós te damos toda a glória. The honor. Toda a honra. The praise. Todo o louvor. And the thanksgiving. E toda ação de graças. In Jesus name. Em o nome de Jesus. Amen. Amém. Give him praise. Dê ele louvor.